sa'yo. Ah, hindi naman ah. Totoo, gano'n talaga siya makatibig ha. Ah. Hello. Hi. Nag-hello siya? Tama ba yung narinig natin? Ay, kinain yung coin ko. Ready? At balita ko si Jello ulit na nagtap. Bakit? Mahirap bang maging top sa rank? He got a perfect score of 500. Alam niyo ba yun? Ano? Perfect score? Siya ulit ang top? Wow! Tao ba ba ang tulad niya? Sa tingin ko, hindi siya tao. Huh? Ah, baka spirit siya. Baka spirit ng forest. Oh. Ganito yun. Meron akong hinhabol na white horse. Tapos biglang nawala. Para siyang bula. Tapos biglang nagpakita. Ah, paano ko i-describe? Para siyang isang laman. Isang laman na gustong gusto kong kagatin. Kagatin siya? Oo. Kagatin siya. Sa tingin ko naiintindihan ko ng feelings ng vampira. Ah! Ganun din ang pakiramdam ng lahat ng mga vampira. Dahil ang liig ng mga babae, maputi at maganda. Nakakaakit talaga pagmasdan. Kaya, karating pa rin nila yun ang pangil. Ay, nakuha ni naman. Kung gusto mo ito dala kagaling mo, Julie, hindi ko basta-basta gawa lang. Ang sakit mo to! Sakit mo to! Gusto nga agad. Sa'yo na lang to. Kanina ko lang to binili. Oo, gusto niya. Swerte ko na talaga. Ako si Carmi. Carmi John. Magkaibigan ng mama mo at mama ko. Oh no! Kinain na naman? Uh, honey, help! Sira na naman! Itong sa akin, siya ang kumuha nito. Halika, tumabi ka muna. Sabay mo ako. Oh. natin Hello pa rin. Jello, balita ko kayas ka na naman ah. Ang talino mo talaga. Honey! Hoy, Honey! Julie! Honey, oh! Honey, oh! Honey! Oh! Go, go, go! Ito siya? Ito siya? Tama na. <laughs> Ganito? Taas mo pa nga. Ah, yan! Ah, okay, stop. Today, ang gagawin natin, mag-drawing ng movement in a figure. Kaya ngayon, let's start. Uh. <laughs> Ang sakit na ng katawan ko. Napapagod na ako. Pero titiisin ko, dinodrawing ako ni Honey. Tinitingnan ako ni Honey. Baliwala ang anumang sakit. kaya ko pa! Ang lalaking in love, hindi sumusuko! <laughs> ah, okay. Kinakailangan mo lang pag-aralan mabuti ang grading system ng school natin. Ito total mo lahat ng scores nila, then divide ito sa total number of tests. Madali lang, di ba? Bakit ba? Ay, nako. <clears throat> <clears throat> Ako nag-prepare nito. At tignan natin kung makakatawa ka pa pagkatapos mong makita ang ginawa kong graph Miss Song. Lahat ng nakikita mong may white dots ay mga students ni Mr. Song sa klase niya. Habang itong nasa kabila ng mga blue dots ay mga students mong lahat sa klase mo at siguradong kilala mo sila. Naiintindihan mo ba akong mabuti, Miss Song? Ah, opo, sir. Parang blue ocean. Ano ka ba, Song? Ah. Sir? Ah, <laughs> hindi ikaw ang tinutukoy ko, Mr. Song, kundi si Miss Song! Hinahatak pa ba ng students mo ang school natin dahil sa pagkakaroon nila ng mababang grades? Lalo na itong apat, sina Hanio, Minagdokgo, Julie Jong at Jigo Bong. Sana man lang meron kang gawin para sa kanilang apat dahil kasama sila sa Blue at ang Blue means cancer to our school. Ah, ah, ah Mr. masaya Song, kahit heto na po. dahil merong student na tulad niya. Siyang school's pride. Walang iba kundi si Jello Bike. Okay, tapusin na natin to. Kapag nag-focus kayo sa details of muscle, mas effective ang drawing. Ajigo, pwede ka na bumaba. Ha? Oo, ah, ah, ah, sige. Oo. Boss, boss, boss. Handa lang. Ari, ari, ari. Ari, ari. Ari, time, time, time ko. Ari. Dito ko na dito. Ari. Ari. Daan, daan. Relax mo lang, boss. Kami na bahala dyan. Dito, dito. Ano ba yan, ha? Ha? Ha? Oh, ah. Huh? Turuan kita. Bakit? Oh. Ano problema? Ha? Ah, ano to? Sino to? Ganito ba ang tsura ko? Shoot! Mm. Ay, nako. Kung gusto mong sabihin ang nararamdaman mo, ha, honey, ha? Mas mabisa pa rin kung idadaan mo yon sa paggawa ng letter. Letter? Oo. Parang, ah, love letter na puno ng pagmamahal. Papa, mabaya mm. na lang. Ada, ada, si Oy, Ani, sandali mo! Linisin mo ang mo, oy! Bye! Ano, umay! Oy, ko talaga, oh! nap- I'm sorry, I'm sorry. Ingat ka kasi! <laughs> ah, teka. Meron na siyang nagugusto ang lalaki? Hmm. Kalimutan niyo, Mark. Wala pa nga. Huh? Dali mo yan. Kailangan doon natin yan eh. Let's go. Sayang, konti na lang ha. Ang sa tabi. Ano naman? Ano naman? Ano Tapos natin ito. Wala kang balita sa kanya? Hmm. Nilagay mo pangalan mo. Oo. Nilagay mo phone number mo. Hmm. Pero sa tingin ko, hindi siya tatawag. Di ba? Hmm. Hindi natin masasabi. Malay mo, mag-text siya sa'yo. Paano kung hindi niya yung nakita? Hmm? Oh. Oh. Hmm? Hello, Jen! Dito siya pupunta. Ano gagawin ko? Ani, nakita ka na niya. Ah. Dito siya pupunta. Ano? Huh? Ano Mukha yatang... Hindi pa niya nababasa eh? Baka hindi niya nakita si Hani. Oo nga. Hani! Ah, Honey, oh! Honey, oh! Ano ka ba nakakahiya? Honey, oh! Honey! Ano ka? Hani! Honey! Honey, oh! Oh! Tumingin lang siya. Ah. Honey! Honey, oh! Honey, oh! Nina, huwag ka na sumigaw. Honey, oh? Siya yata si Honey. Ikaw pala si Honey, oh. Yung pala si Jello. Oh, hi, Jello. Nasa si Jello. Lapit na ba siya? Eh, Dan. Saan? Oo. Sa likod mo. Ayun na siya, girl. Tingnan mo, may nalabas si Jello. Ano kaya binibigay nito sa babae? Ayun ko. Hindi ko inaasahang magre-reply ka. Salamat. Uh, okay lang ba? Kung babasahin ko? Hmm. <laughs> Hoy, Carmi! Ibalik mo ang kinuha mo kay Honey! Ano to? Sinulatan mo ng love letter si Jello? Oh, grabe! <laughs> Ibalik mo yung kay Honey! Makinig kayo! Ano Oh gosh! Tinama ni Jello ang grammar niya! Mukha pa ng composition test kaysa sa love letter. At ang nakuha niyang grade, ah. B minus. <laughs> ang totoo niyan, kahit kailan hindi kita tinawag ni Jello. Ang tawag ko sa'yo, Spirit of Forest. <laughs> Pariwa to, hindi ko to kinakaya, ha? Tato, sakaling tatanungin mo kung bakit yun ang tinahawag ko sa'yo. Ano nga? Ako kasi talaga nagtulog. Oh. Ayoko sana mangyari to eh. Kaya lang. Kaya lang? Kaya lang ano? Ayoko sa mga babaeng walang laman ng utak. <sighs> Magsori ka sa kanya! Sorry ka! Umingisi ka? May nakakatawa ba? Huwag kang humarang. Hindi mo ba narinig ka sinabi ko? Ano ba kasalanan ko sa kanya? Dahil tinama akong grammar niya. Tinama nito ah! Akala mo ko sino ka! Ang nakita mo lang dito, yung maling grammar niya! Kapag ang lalaki nakatanggap ng sulat mula sa babae, dapat yung nilalaman ang niintindi niya. <laughs> Aba, talaga tumatawa ka pa rin, ha? ay! <laughs> Ay! ano, suntok na lang! Ha? Ha? Hindi ko kailangan yung ngisi mo, eh. Magsuntukan na lang tayo! <laughs> Nakahila ka! Ayos Tuwag ka ba? Ha? Suntukan na tayo! Ano? Ika! Ha? Halika! Pakikitaan kita! Ano? Sige, sumunto ka! Ikaw ang pakikitaan ko ah! nga! Patay! Ikaw, Jigobong. Sumama ka sa office tulad ng isang tunay na lalaki. Pero Professor, mali kayo na iniisip. Pakinggan niyo muna ako. Wala akong pakikinggan! <laughs> Ah, Mr. Bay, makakaalis ka na para makapag-aral. Iwasan mong makisama sa tulad nito, ha? Yung color red, ang top 4%. Yung orange, ang 11%. Yung yellow, pwede sa 4 year college. Yung green, mga props. Taga-support ng higher rank students. Kasama ka sa blue. And blue means cancer to our school. Huh? Yun ang sinabi ng vice principal. Uh, eh, sinabi ko ba yun? Ano? Uh, ah, ah. 50 students lang ang ma-admit sa study room. At siguro naman alam niya yan. At ang mga nakalista dyan, hindi na mataragtagan pa. Hindi ba tama? Pero kahit nakapost na sa paderang list, wala kayong ginagawa kundi magsayang ng oras at gumawa ng love letter. Mahina bang pag-iisip mo at walang kahihiyan? Unfortunately, ang babaeng walang utak at happy-go-lucky, kinamumuhiyan ko. Bakit? Ang yabang nito. Pasalamat ka. Yabang mo yabang nun ah. Joke guys, oh, hindi pa siya yung binati ni Jello, baeng. Nakakahiya siyang babae. Napakapangit pa niya. Nakakainis siya. Talaga, no? Hindi siya bakit si Jello. Sa ating bago yung tulad niya. Aba, masaya tayo, babae. Oh. Ano, oo nga eh. Siya pa yun? Oo, siya yun. Siya yun. Ang taw. Pero marami po ito. Kailangan mo kumain ng marami. Alam ko may pinagdadaanan ka. Kita mo? Kaya siya kumain. Kailangan kumain. Matakang siyang babae. Dahil kung ako yun, hindi na ako papasok. Ay, ako rin, at senior na siya. Ah. Nakakahiya. Oo. Hindi pa niya kabisadong ugali ng tao. Nakakaawa siya. Wow, ang ganda! Ba, wow, ang ganda rito sa taas! Ito <laughs> ano ba ang kwarto mo? Doon ba na yung school natin, oh? Ang Talaga? ng bahay nyo. Talaga, no? <laughs> Honey, nakakaganda, Wow. no? Ganda ito. Sana ganito yung bahay namin. Akin lang, Sa lahat na nakita ko sa bahay nyo, ito yung pinakagusto ko. <laughs> Ah, honey, paabo ba to ng bata ka? Oo. Ang cute naman! Parang masarap halikan! <laughs> Mm. Bukas na siya! Ang baboy mo! Bakit ba? Kumain mo yun, oh. Ang bango-bango naman yan. Ako na po kayo! Aray! Ah, ako na kukuha. Ang <laughs> bango-bango naman ito. Wow! Meron mo yan dyan, ha? Mukhang masarap lahat! Oh! <laughs> Pasensya na kayo, ha? Ah. Hindi ako masyado Ay, nakapagpunta, eh. Hmm? Kailan ito ginawa? ano to ba meron? Fiesta po ba? Ay, hindi naman. Pero dahil meron ditong taga-busan, kaya ang specialty ngayon ay... Yang busan noodles! <laughs> Paano niyo po naman! Paborito ko po ang busan noodles, ha? Ay, maraming salamat po, Mama. ha? Salamat po. Kumakapa pa naman ito. Kala ko na ng anak ko eh. Sige tayo. Marami yan. Yan. Ha? Ah. Mm. Oh, Papa, ang sarap po talaga. talaga ha? Opo, alam nyo, natikman ko na lahat ng busan noodles. Ah. Pero the best to. Ang sarap ng noodles malambot tsaka juicy. Oh, masarap po talaga, Papa. Mukhang may alam ka sa pagluluto, ah. Eh, Opo, Papa. Kahit hindi po halata sa akin, ang totoo niyan, ang bila ko sensitive. Gumawa si Jigo ng spicy rice cakes at binenta niya sa school fair na ubos yung ginawa niya. <laughs> Totoo nga pala yung don't judge na bumayit cover eh. Dahil ang mukha mo ay eh, parang tinapakan ng paano malaking bear eh. <laughs> tinapakan ng bear? Ano? Bakit hindi mo alam? <laughs> Oo, sige, na. Tito, bakit po Sopalbok ang pangalan ng Noodle House? Ah, lolo ni Hanin nagpangalan, kaya tinawag ang Noodle House namin at Solpalbok. Tapos nakasanayan ko na. Ang ibig sabihin po eh, <laughs> kayo yung nagtuloy ng family business? Ganun nga. Ah, 40 years yung pinatakbo ng binan ko eh. Tapos ako, 20 years naman. <laughs> Wow! Kaya pala eh. Hmm. Kaya ganito kasarap. Matagal yun na kasi ginagawa to eh. Ah, disiplinado lang ako kaya ako natutuhan yun. Eh, sana ka matutuhan din yun ni Honey, yung paggawa ng noodles. Dahil siya lang naman ang magmamana eh. Kaso parang walang talento sa pagluluto eh. Huwag na yung magkadala, Papa. Dahil ako at si Honey, magkakamahong mabuti. Tumigil ka nga. Jigo, ah, ano ba yung ginagawa mo? Bakit? Hayaan yung masayang family recipe? Ganun na lang? Hindi po ba tama ako, Papa? Ah, <laughs> ah, eh, sa tingin ko, eh, idodonate ko na lang ito sa charity. Ganun na lang. <laughs> Papa! Hindi ko alam na pagsasalitaan niyo ng ganyan ang isang tulad ko. Honey! Honey! Uy! Iyak, bakang to. oh. oh! Oh, oh, ano yun? Huh? Huh? Oh. Oh. Ano ka ba, Jigo? Sisirain mo ba ang bahay namin? Ah, hindi niyo ito masisira. Matibay ito eh, dahil bagong gawa itong bahay namin eh. Hmm? Oh. Oh, oh, tignan niyo yun! Ah! Nako. Oh, ano yun? Hindi kaya lindol? Lindol? Pa, paano gagawin natin? Ay, huwag kang mag-alala. Bagong gawa itong bahay natin. Matibay ito at ah, ligtas. 밀리턴! 하늘을 밀리턴! 니 안돼! 밀로 밀었다! 밀로 밀었다! 안돼! 안돼! 안돼! 밀리턴! 안돼! Abay! Abay! Papa! Labas na kayo! Hindi mo pala sabay! Dali! Dali kayo! Dali doon! Dali! Dali! Dali! Dali! Dali kayo! Ah! Ano ko po? Please! Baka! Please! na! kayo? Tagba kayo? Bakit nangyayari ito? Ano Ano? Ano? Ano? lang ha! Teka! Hindi yung pwede masira! Hindi ako magkakagal! Huwag kayo magalala! Papa! Papa! Oh. Oh. Oh. Papa! Papa! Honey! Come here! 아빠. 3.30 p.m. today in Seoul, we had a minor earthquake with a magnitude of 2.0, which was merely shaking windows big. But as you can see here, only one house was completely demolished by the said magnitude of the earthquake. 6.0 earthquake destroyed the house in Yundong, Seoul. Rescue mission is on progress. The survivor is being rescued. He is under the table in the living room, and he is safely coming out. salamat po. Kuya, it seems that there is no victim from the earthquake. The police have started investigating the cause of the collapse. But it seems huh? it is because of a poor construction. Ini benda lagi. Ini siapa? Siya ba yun? Oo, siya nga. Ang barong ko kanina. Walang duda siya sa sani. Ano? Ay. Ano na? Sa hotel kayo magsistay? Hmm, mahal yun, malamang. Hindi, magsistay kami sa bahay ng kaibigan ni Papa. Hanggang sa matapos ulit magawa yung bahay. Tinawagan si Papa dahil sa news. Ha? Talaga? Ano ito balita ang sinabi mo? Ano yun? Di ba? Oo. Ah! Ay! Ah! ah. <gasps> Oh no! Teka yun? May paparazzi ka na? Huh. Nagiging star ka na, ha? Sorry! Dahil sa tulad kong kaibigan, pati kayo naghihirap na rin. Tayo na. Ang ganda! Kayong dalawa, huwag kayong tumakbo! Mapahagin po tayo! Maraming salamat po! Anong ginagawa niya? Tayo naman siguro yung nangyari kahapon. Ipinakita sa lahat ng news sa TV. Ang kaibigan natin si Hani ay nawala ng bahay dahil sa earthquake. Kaya please lang, ipakita nyo ang pag-aalala nyo kay Hani at suportahan natin siya. Ano yun? Ano yung nakasabit sa box? Ay, para yatang love donation. Kayo wala! Makakatulong ang lahat. Nakakaya ang ginagawa niya. Para sa kaibigan natin. Tumikot na lang tayo papasok sa classroom. Sumunod kayo sa akin. Salamat. Kayo. Bilis mo. salamat. Ah, salamat. Salamat. Tulungan natin ang kaibigan natin. Kahit magkano kung pwede. Uh, maraming salamat. Ani! Ani! Si Ali nga! Pagpadali nyo nga ako tabi dyan! Makinig kayo, mga kasama! Ako Palakpakan po natin lahat si Ani, oh! Matapos makaranas ng trahedya, disidido pa rin siya mag-aaral! Kaya may magmamalaki natin siya! Siya si Ani, oh! Palakpakan! Ani! Ano ba problema? Tama na nga yan! Shhh! Ano ginagawa mo, Han? Akala ko nakakahirap na. Katapusan ko na. Bakit ba? Hoy! Ikaw na naglalakad mag-isa! Pagkilit ka naman kahit konti! Uy! Hindi mo ba napanood yung news? Wala ba kayong TV? Sino kaya ang may kasalanan kung bakit naghihirap si Honey? Parang wala kang pakialam sa nangyayari ah! Hindi ba mild earthquake lang yun nangyayari? Ha? Ah, uh, oo, oh, ganoon na nga! Ah, uh, kahit na! Dahil sa idol na yun. Nasira yung bagong tayong bahay nila. Ano, may masasabi ka pa rin ba? Bakit? Ako ba may gawa ng earthquake? Oo, oh, ikaw! Dahil sa wala, upan mong patatakit sa puso niya. Patuloy mong sinusuga ka ng kawawang puso ni Ani. Kaya palaki ng palaki yung sugat niya. Okay, magdo-donate ako. Parang bibigay yata siya, oh. Oo nga. Eto, oh. Ba? Oh, laki, oh. Teka. Oh, kulang yan. Oo nga, oh. Itigil mo yan. Hindi kita hihingan. Talaga, ah. Okay. I respect that. Hoy, dyan ang baek! Bakit anong akala mo sa amin? Wala ka lamang tababang uri? Ganoon na lang ba ang tingin mo sa amin? Minamaliit mo ang lahat ng tao at kinakayan-kayanan mo lang. Bakit perfect ka ba? Ano? Dahil matalino ka? Dahil masipag ka? Dahil gwapo ka at maganda ang katawan? Eh, ano kayo ka perfect ka? Bakit? Ano bang mahirap sa pag-aaral? Kahit sino kayang gawin yon, pero tinatamad lang ako. Talaga? Ah? Oh! Patunayan mo nga sa akin? Ano? Patunayan ko? Hmm. Sige, patunayan ko. Itong susunod na practice test. Bastahan oh. ko tayo. How much? How much? 50 students lang ang ma-admit sa study room. Siguro naman alam niyo yan at hindi na yun madaragdagan pa. Unfortunately, ayoko sa happy-go-lucky. Happy-go-lucky? Sige, sa study room. Sa study room? Ibig sabihin next month. Oo. Doon sa study room, sa susunod na buwan. Sigurado makakapasok ako. <laughs> Bakit ka ngumingisi? Paano kung ako ang manalo? Ikaw? Oo. Okay, papasanin kita paikot ng school. Ano? Oh, ah. seryoso ba siya? Hmm. Papasanin niya ako sa likod niya. Ah, hindi. Sige. Hihintayin ko yon. <laughs> Close po kayo? Eh? Oo naman. Eh, <laughs> eh, simula nung pinanganak ako hanggang middle school eh. Para na kami naging magkapatid noon. <laughs> Pero nang lumipat tayo ng bahay sa Seoul, nawala na kami ng komunikasyon sa isa't isa. hmm? Kapag naiisip ko yung nangyari sa bahay na, inis ako bigla eh. Hmm. <laughs> Pero dahil siya nangyari, makikita kami na dati kong kaibigan. <laughs> Up, music! Buti pa siguro. Tayo na lang pa. Ooh! <laughs> Mukha ba akong balita? Eh? Salamat! Wow! Kapag kasama kita, Mahigpit, Mahigpit kong hawak ang iyong kamay kapag kasama kita. kita. Bawa saya! <laughs> Stop! <laughs> Ito na po. Number 142. Siguro. Uh, Diyan ka lang, ha? Yata! Peter Baek! Ito ano na nga! Wow! Mayaman pala yung dati niyong kaibigan, Papa. <laughs> Mukha nga eh. Mm. <laughs> Ah, ahem. Mm. Sino po sila? Ah, ah, hello po. Um, ah, ako yung kaibigan ni Peter eh. Lito ang pangalan. Spaghetti! Porky Pie! Uy, puti uti na napupudpud ah. Panagalis yung tapo sa sarili mo. Dami mo pinagdaanan ng problema. Matagal kita hindi nakita. Sorry na po. Hello. Dito, honey. Welcome sa inyo. Salamat ah. Salamat sa tanggap sa Walang akin. anuman. Welcome kayo dito. <laughs> Hello. Hello po sa inyo. Ikaw ba? Ang anak ni Lito? Opo. Mas maganda ka sa personal. Po? Oo. Mas cute nga siya. Na-excite kasi ako kaya pinatahan kita sa school. Hindi ako makapagpigil. Pinicturean kita. <laughs> ah, ayo. Oh no! Ako nga ang babaeng yun. Oo nga. Oh, ipasok na natin yung gamit niyo, okay? hindi mo po kita ako na. Kunti lang naman ang dala namin. kami na magpapasok, ha? hindi ba, anak? Opo, kami na po magpapasok. hindi, patutulungin ko ang anak ko sa inyo. Ay, Sige na, Hali. Anak! Bakit hindi mo kami tulungan dito? Papa, tulungan ko na po kayo. Pabuti pa, isara mo yung pinto ng kotse, ha? Ah! Sige na nga po. Kaya ko